मैं देख रही हूँ कि चीटिंग कर रही है तो मैया दे देना चीटिंग कर देगी इसलिए मैया अपना चीटिंग नहीं चाहते हैं तो जरा दोनों हाथों को खोलेंगे सभी लोग लाल